היא here אז כן, אני מנסה היום פינה חדשה עם המיקרופון הזה, פינה שבה אני מנסה לדובב כל מיני קרטונים למיניהם, לפי סדרות. זאת אומרת שאני אתחיל מהאהובות עליי, וסתם אני אמשיך לכל מיני דברים שאתם מציעים. אז אם יש לכם רעיון... סדרה קרטונית, אז אני מבקשת שתכתבו אותה בתגובות, או תכתבו לי זה באינסטגרם. אוקיי, אז הראשונה שאני אתחיל איתה, ומה שהפרק עומד להיות מבוסס עליו, זה גרביטי פולס. עכשיו אני מתה על הסדרה הזאת, אני פשוט מתה עליה. אמ, וכן, אני נורא אוהב את הסדרה הזאת, אה, אז עכשיו אני אומרת אה, לדובב, ו... כמובן שזה יהיה באנגלית, כי עברית סופה קשה. ובואו נתחיל. I have what I want. I will probably have a lot of sweatshirts. This is all your fault, you dumb machine! And the more I looked, more I saw. <laughs> וואו, זה חזק. I am so sweet, I can eat myself. What? זה היה כל היום. מקווה שנהנתם.